mulle jäi oikeastaan mieleen iloisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja tietysti tämä vahva sähköisyys ja se moninaisuus nyt tällä hetkellä tässä oppimisen kentässä. Enemmän ja enemmän yhteistyötä äh, eri toimijoiden kesken syntyy tällaisissa, tällaisissa tota, seminaareissa ja se on oikeastaan se isoin positiivinen asia, koska yhdessä näitä pitää viedä eteenpäin. Tekemisen meininki ja yhteisöllinen toiminta. Sähköiset ää, laitteet ja tämmöinen digitaalinen maailma tulee ihan varmasti. Haluttiin tai ei, mutta ilmeisesti me kyllä sitä halutaankin. Ja ehkä päällimmäisenä tämä avoimen oppimateriaalien puoli, että, että se niin kuin herätti kiinnostusta. Ja... Se, että sähköiset oppimateriaalit ei ole valmiita. Meillä ei ole oikeasti niitä kausia tarjolla ja oikeastaan siellä on neljä erilaista näkökulmaa tällä hetkellä, jotka sitä oppilasta ja opettajaa kiusaa. Sähköiset oppimateriaalit on selkeästi vielä vaiheessa. Niihin toivoisi kehittymistä, ehkä sellaisia sopimuksia, millä se saadaan opiskelijoiden kannalta sellaiseksi, että niitä kannattaa ostaa. Että tota, yliopistotutkinnosta ehkä sen verran, että siinä ollaan vähän vielä, vielä niin kuin vaiheessa ei ihan tarkkaan tiedetä, minkä tyyppinen se koe tulee olemaan. Toinen sitten tämä Samsungin ja Googlen tai se tila, missä oli tämmöisen niin kuin, tavallaan niin kuin sen kokonaisuuden hallintaan tai mikä on heidän ratkaisunsa tämmöisen, tämmöisen niin kuin, miten pädit saadaan näkymään tai tabletit saadaan näkymään tietyssä ja niitä. Niin. Uudet välineet, niin kuin 3D-tulostus, datalasit ja muut tällaiset UFO-asiat, joista on tähän asti vain unia nähnyt, on konkreetteja ja tulossa kouluun. Löytöretki oli tosi mahtavaa tänä vuonna sen tähden, että meillä on ollut upeita ihmisiä, erittäin myönteisiä ihmisiä. Ja oli hienoa olla järjestämässä tätä ja kokea sitä, että ihmiset tulevat tänne hymyillen, lähtevät täältä hymyillen ja sanovat, että he ovat täältä saaneet jotakin. Itse jouduin aika paljon olemaan järjestelyssä mukana, mutta se mitä minä sain oli intoa kehittää lukiota ja nähdä, että opettajissa, niissä on tulevaisuus ja ne tekevät tästä lukiosta vielä aivan upean jutun.